श्रीं अम्मकोटाग्रीं नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమ వేర్వేరు ప్రమాదాలలో ఇద్దరి దుర్మరణం पच्चीस करोड़ को देगा बहत्तर हजार रुपया पच्चीस दिसंबर 2021 क्राइम न्यूज ठीक है ना तो aluminium mining mafia alloy wheel accident okay 25 year old Potala Satish okay is dead okay and uh, what do you call uh, another one uh, అరవై ఏళ్ల పైబడి ఎవరు రాజకీయాల్లో ఉండదని వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆ, జగన్ ఎప్పుడు పోతాడని అడుగుతుంటారు ప్రజలు వాడికి టైం ఉందని చెప్తా ఉంటా సో వైఎస్ అరవైకి పైబడి ఎవడు ఉండొద్దు అన్నాడు రాజకీయాల్లో వీడు తొమ్మిది నెలల పైన జైల్లో ఉండి బయటకు వచ్చాడు నా కష్టం మీద బ్లాక్మెయిల్ చేసుకొని నాకు ఐదు వందల కోట్లు ఇవ్వనందుకు ఎన్నో ఐదు వందల ఫిగర్లు న్యూస్ ఐటమ్లో వస్తున్నాయి సో ఇక్కడ అవ్వ రమణ ఇక్కడ మూల కుదు మూల కుద్దుకు చెందిన అవ్వ రమణ అరవై వృత్తి చెందగా బుల్లెట్ బండి వేసుకుని వచ్చి గుద్దేశాడంట ఓకే సో ఏంటది వైఎస్ఆర్ సిపిఓలో రమణ భార్య మంగకు శుక్రవారం మూలకొద్దు వాలయ సిబ్బంది తక్షణ సాయంగా పదివేల రూపాయలు అందించారు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కొల్లి కోటిరెడ్డి కొల్లి కోటిరెడ్డి రామకృష్ణ సో దేవి చిట్ తదితరులు పాల్గొన్నారు so that is about twenty fifth December okay twenty twenty one coming to two days news analysis okay and last two to three days okay so this is uh, united states of america okay canada okay so what do you call uh, california okay and british bastard prime minister 2014 you became uh, prime minister because of my hard work okay mr modi ఓకే రైతులకు అందుతున్న సంస్కరణలు क्या चल रहा है आपका आरएसएस का वाला चल मर गया बीस बीस दिसंबर हाँ तो क्या बोलते हैं आईफोन का बिक्री हो रहा है तेरह नंबर आ गया aluminium atomic number S B I card ठीक है तो इसमें क्या है no pay scale talks employ unions five G roll out आठ लाख टावर्स आएंगे कहते हाँ हाँ पानी का बाइफर्केशन इश्यूज खुजा KCR is enjoying post retirement मेहरा मेहनत लूट कर क्या बोलते हैं मोदी बन गया प्रधानमंत्री चोर बोलता है हाँ यूट्यूबर्स का ये आता है मेरा नहीं आएगा हाँ अठारह साल से भी पहले ही लव हो गया डॉक्टर गीता का शादी भी हो गया हाँ तो 21 उम्र बढ़ाना ठीक नहीं है बोलती है वो ठीक है 18 less than 18 married 29 nine year old Gujarat call uh, हाँ? और ममता बनर्जी बोलती है हजबेंड हस्बैंड मर्डरर हाँ वेंकैया नायडू को कोरोना हो गया कहते so what do call replace him with me चिंता स्वामी प्रकाश राव तोटा नायडू त्यागी शर्मा स्त्री हाँ कल की अवतार हम्म? तो क्या बोलते हैं पीएचडी नहीं देते पीएचडियों के लिए देते रहते हैं आज कोई अखबार ने क्या बोलते अवार्ड्स अनाउंस किया है पहले पहले वाला का अवार्ड नहीं मिला हाँ मोदी बन गया हम so I demand ten thousand crores to thirteen thousand crores plus ठीक है and vice president of India post on honorary ad hoc basis तो मेरा 500 करोड़ रुपया नहीं दिया okay okay? California wildfire, uh, okay, forces over 500 to evacuate in big, uh, uh, big star, ठीक है ना तो बिग uh, एक ऐसा चीज है कैलिफोर्निया के पास जहाँ पर 500 लोगों को क्या बोलते हैं घर छोड़ना पड़ा वाइल्ड फायर की वजह से ये ठंडी जमाने में कैसा हो गया वाइल्ड फायर बोल के लोग अजरज हो रहे हैं और ये क्या बोलते हैं गनी भाग गया अफगानिस्तान छोड़ के UK lawmaker was fired for ministerial job for Muslimness ठीक है ना तो जर्मन अमेरिका और क्या बोलते रशिया का पुतिन का जर्मनी का छोड़ना पड़ा जॉब तो nightclub blaze kills Jagan का कुछ नाइट क्लब का चल रहा है आज ही हॉट टॉपिक है हाँ, गोवा के तेरह लड़कियां आई it seems again aluminium atomic number iPhone हाँ तो क्या बोलते हैं नाइट क्लब ले स्किल्स एटलीस्ट सिक्सटीन ठीक है ना in Cameron British bastard prime minister Cameron use to come up to June 2013 and collect India tax money हाँ तो जजीत जंग था हाँ, दिल्ली में बैठा हैदराबाद का सालर जंग म्यूजियम ठीक है ना India's R value further reduces okay peak likely to next fourteen years हाँ मैं चुप बैठा हूँ हाँ eight hundred seventy five positive cases out of two hundred in parliament test two thousand eight hundred forty seven तो अभी भी चांस है मोदी जी आप सच्चाई बोलो मेरा 500 करोड़ रुपया दो आपकी वजह से 500 लोगों को खाली करना पड़ा षोडश कल्गी अवतार षोडश रसाग्नि योग लिपि शास्त्र सिक्सटीन लोग मर गए हैं समझ रहे हो कैमरून की कैपिटल में एक देश है कहते हैं कैमरून बोल के British former British prime ministers name okay उस कैपिटल में 16 लोग मर गए आग लगी है ये भी आग है ये भी आग है आपके दफ्तर में भी आग था हाँ और क्या बोलते हैं मुंबई में भी आग लग गया मोहम्मद के प्रॉफिट ठीक है ना अभी आपको और खुलासा करने के लिए Syed Modi international cup Sindhu too good for Malavika ठीक है ना विक्ट्री साइन बता रही है तो मेरी विक्ट्री होनी चाहिए बैडमिंटन में सैयद मोदी इंटरनेशनल कप है Monday January twenty four twenty twenty two Delhi वाली ट्वेंटी फोर नंबर में रहती थी वकील लड़की उसने मेरा माँ का मर्डर केस टेकअप नहीं किया ना ही मेरे से शादी किया ठीक है ना तो ये हो गया छब्बीस का Syed Modi international cup you are a nineteen I am tenth class batch so what do call Modi Modis seventh 7th richest uh, people आप और आपका मोदी का बिल्डर्स चल रहा है कुछ केसीआर के पास बड़े बड़े बिल्डिंग आप बेच रहे हो बेनामी प्रॉपर्टीज बहुत बढ़ा रहे हो मेरा पैसा कहाँ है तेरह साल से नौकरी नहीं और ये देखो क्या बोलते हैं सरदार हुजूर सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते ना तो हुजूर सिंह जी ठीक है ना सिकंदराबाद के टेलर है शायद ये हाँ तो दर्जी ठीक है ना so is Secunderabad H family ठीक है तो सरदार जी 1921 से 2022 100 इयर्स सॉलिड क्लॉक किए हैं तो मेरा पिताजी 100 इयर्स क्यों नहीं मारे उसका मर्डर करवा दिए आप मेरा बहनोई का मर्डर करवा दिए these are all allegation when will you reveal the truth Jahangir Rahul Gandhi murder Sunanda Pushkar हाँ वेन uh, कितना आप एक दूसरे को ब्लैकमेल करके अभी भी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट में बैठे हो वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पोस्ट में 192 चिल्ड्रन मर गए बिहार रामनाथ कोविंद नीतीश कुमार मोदी स्कैम हाँ तो अभी भी लोग डर रहे मर रहे हैं six dead in fire Mumbai high rise building तो क्या बोलते हैं 23 थ्री वाइफ्स वेर डेड ठीक है ना हाँ, शादी करूँगा तो after becoming replacing you as prime minister cum president of India ठीक है तो ये छह लोग मर गए six dead twenty three injured in fire अग्नि होगा at central Mumbai high rise Mumbai central के पास मैं आया था मेरा क्या बोलते फ्लिक्स लगाने का परमिशन ने आपने नहीं दिया आ, हाँ, क्या बोलते ट्वेंटी थ्री लोग मर गए थे वहां पर ट्वेंटी टू लोग ठीक है twenty two plus one twenty three people have died at Prabha Devi इसके पहले उसका Elphinstone foot over bridge accident था तो अभी ये स्पेंसर जो ब्रांड चल रहा है तो इस पीवी सिंधु की वजह से नहीं पहले की क्या बोलते हैं गनी की लड़की की वजह से ये मालूम हो गया कि स्पेंसर जो ब्रांड है लंदन वालों का है तो this minister is Spencer so Spencer brand belongs to United Kingdom apart from Imperial Tobacco company ठीक है ना so ITC brand Avalon okay ना जिसना आईटीसी पेपर प्रोडक्ट्स तो आज भी लंदन का दामो दामोदर चल रहा है so not startup India now not I want startup nation and before that you will disclose you became prime minister because of my hard work otherwise 2012 I मैं अगर भाजपा का सदस्यता ले लेता 2012 में प्रधानमंत्री बनता अब पाँच पैसे के जहर बेचने वाले I would have not even invested five paisa in flying a kite I have not invested and I will never invest in कोई चाय वाला so it is left up to you जो आपका घर और एक बार जलना है तो आपको डिसाइड करना है कब सच्चाई बोलेंगे लोगों को और we want now freedom from Gandhi fought for freedom from Britishers I am fighting freedom from Islamic fellows. Islamic idiot Italian idiots okay sahebs dacoits democracy मेरा माँ का मंगलसूत्र चोरी कर लिया मेरा पचास साल का मेहनत भी चोरी कर लिया आप लोगों ने हाँ तो फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ अम्मा कोटाग्रा ओम श्रीम अम्मा कोटाग्रे नमः